bater. Covardemente te atacou ele põe um ponto final e acaba de uma vez com esse lamento, essa angústia no seu peito que te faz ficar assim. Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer, ponto final em tudo aquilo que te faz chorar, ponto final nessa tristeza que ocupava o seu coração, ponto final nessa porta que se fechou, ponto final na consequência. Mexico. bater Covardemente te atacou, ele feriu você Marcado pelo medo ali você ficou Algemas em você, ele colocou Você via seus pedaços pensando em desistir. Se está tudo dando errado e as forças chegaram ao fim. Mas existe uma esperança, você não pode desistir. Pois o homem dos milagres. deu visão. Qual é a lógica da multiplicação que alimentou e saciou a multidão? Se apenas cinco pães e dois peixinhos ele tinha. Oh, oh, oh. oh. Como pode o morto agora ressurgir? Depois de quatro dias sem ter Mas o inimigo levantou e tentou te abater Covardemente te atacou, ele feriu você Marcado pelo medo ali você ficou Algemas em você ele colocou Você via seus pedaços todos pelo chão energia pra aumentar a minha fé. Não vou desistir, vou até o fim. Não me pedirá do ombro prosseguir. pra explicar. Sinto teu mover, vejo teu agir. Clamo, exalto, glorifico a ti. Sei que a vida passageira é. Barreiras vêm pra aumentar a minha fé. Não vou desistir, vou até o fim. Nada impedirá do alvo prosseguir. possível isso? Um homem paralítico que fora carregado Em sua maca teve que descer pelo sem ter rabo ali Mas milagre a gente não bater. Covardemente te atacou, ele feriu você. Marcado pelo meu ali você ficou. Algemas em você, ele colocou. Sabia seus pedaços todos.